Lecciones de un curso de milagros con enseñanzas profundas de David Hofmeister. Continuamos hoy con la lección número 36. Mi santidad envuelve todo lo que veo. La idea de hoy extiende la idea de ayer, del que percibe a lo percibido. Eres santo porque tu mente es parte de la de Dios y puesto que eres santo, tu visión no puede sino ser santa también. Impecabilidad quiere decir libre de pecado. No se puede estar libre de pecado solo un poco. O bien eres impecable, libre de pecado, o bien no lo eres. Si tu mente es parte de la de Dios, tienes que ser impecable, pues de otra forma, parte de su mente sería pecaminosa. Tu visión está vinculada a su santidad, no a tu ego, y por lo tanto, no tiene nada que ver con tu cuerpo. Hoy se requieren cuatro sesiones de práctica de 3 a 5 minutos cada una. Trata de distribuirlas equitativamente y de hacer las aplicaciones más cortas a menudo para así asegurar tu protección durante todo el día. Las sesiones de práctica más largas deben hacerse de la siguiente forma. Cierra primero los ojos y repite la idea de hoy varias veces lentamente. Mi santidad envuelve todo lo que veo. Luego ábrelos y mira a tu alrededor con bastante lentitud, aplicando la idea de manera específica a cualquier cosa que notes en tu ligera inspección. Di, por ejemplo, mi santidad envuelve esa alfombra. Mi santidad envuelve esa pared. Mi santidad envuelve estos dedos. Mi santidad envuelve esa silla. Mi santidad envuelve ese cuerpo. Mi santidad envuelve esta pluma. Cierra los ojos varias veces durante estas sesiones de práctica y repite la idea para tus adentros. Luego, ábrelos y continúa como antes. Para las sesiones de práctica más cortas, cierra los ojos y repite la idea. Mira a tu alrededor mientras la repites de nuevo y finaliza con una repetición adicional con los ojos cerrados. Todas las aplicaciones, por supuesto, deben llevarse a cabo con bastante lentitud y con el menor esfuerzo y prisa posibles. Mi santidad envuelve todo lo que veo. Y David nos dice, vamos desde aceptar que mi mente es parte de la de Dios, y soy muy santo, a extender la santidad de nuestro verdadero ser a todos y a todo lo que se percibe. Es como una manta de paz que se extiende y cubre al mundo entero, a todo el cosmos. Y puedes hacerlo mirando el cuerpo, mirando la habitación, mirando el paisaje, mirando hacia el cielo, las estrellas, el sol y la luna. También puedes hacerlo viendo las noticias, mirando el Facebook o la internet. Mi santidad envuelve todo lo que veo. Puesto que mi mente es santa, mi santidad envuelve todo lo que veo. Una vez más, esto es reunir al mundo percibido y al que percibe en la santidad. En la santidad, lo observado y el observador son uno. En la santidad, el sujeto y el objeto son uno. Esta es, de nuevo, nuestra invitación al Espíritu Santo a revelarnos la visión de Cristo, a revelarnos la luz, la unidad, el amor, la unicidad de Dios, para experimentar el Espíritu puro que todo lo abarca, que todo lo sabe, que todo lo puede. Y esta bella lección del libro de ejercicios se ajusta muy bien a la lectura de la sección 7, la decisión a favor de Dios, que se encuentra en el capítulo 5 del texto, donde dice que es posible decidir en favor de Dios confiar en el plan de seguridad, dicha y felicidad de Dios. Jesús y el Espíritu Santo nos tranquilizan diciendo, no tienes que ser ni cuidadoso ni descuidado. Necesitas simplemente echar sobre sus hombros toda angustia, pues Él cuida de ti. Él cuida de ti porque te ama. Su voz te recuerda continuamente que tienes motivos para sentirte esperanzado debido a que estás a su cuidado. De manera que con esta santidad que transforma completamente la percepción podemos curar a los enfermos y resucitar a los muertos. En la santidad vemos que no hay grados de dificultad en los milagros. Estamos aceptando nuestra mente tal como Dios la creó. Estamos aceptando la integridad de nuestra mente, su totalidad. Así que hoy, silenciosamente, acepta esta santidad y este amor y ve que incluya a todos y a todo lo que percibes. Ve que la mente, dormida y soñando, no puede estar excluida de la expiación que despierta a la mente no puede estar excluida de la corrección. Ahora es el momento. En vez de intentar hacer tú el plan de la salvación para ti mismo, ve que la santidad es la respuesta. Y Dios mismo te dio la corrección perfecta para todo lo que fabricaste que no está de acuerdo con su santa voluntad. La respuesta es la santidad. La santidad abarca todo lo que se percibe. La santidad se extiende. La santidad irradia. Y así, en paz, nos recordamos a nosotros mismos a lo largo del día. Mi santidad envuelve todo lo que veo.